имаше. И по последна сметка България не беше сред най заседните страни от смисъл озавърсяване, обаче се оказа на първо место по последствия от завърсяване, тъй като не бяха приети абсолютно никакви мерки нали, за защита на, на хората мерките, още взето, бяха елементарни. Значи трябва да се убеди, че такива, сега ситуация има, е, децата да се прибрат вкъщи, учениците училище вкъщи, нали, никакви игри навънка, никакви спортни състезания, защото един спортист, когато работи, нали, през дробовете му преминава многократно повече въздух. Нали, дробовете остават като филтър на това, което е във въздуха. Естествено да се забрани употребата на пресни зеленчуци, след това на плодове, ягодите, например, няма как да се измият. Но Череши, да кажем, да. Твърде гладка повърхност, много миене, става. Мляко да се забрани, да се изкупува, да, да се откоси цялата трева и да се събере. Нали? добитъка да се събере в оборите, да се прави където може с сало, което може да се изкори, но не да е се храни с тревата бънка. да се пуснат запасите от сухо мляко и прочие. Е, това трябваше. Като много страни го направиха. В Австрия, Финландия, Швеция. Та, от Чернобил, това е съжаление, а, иначе целта и на Великия Съветски съюз и на останалите страни беше да се демонстрира, че това не е кой знае какво, че нали, не е проблем да се оправят последиците от такава авария. Те за това продължиха работа на първи от трети блок, да покажа, че нали, въпреки такава авария, съветският човек съветски човек все може да се справи с всичко, работейки там на место в ужасни условия. Нали? Аз съм ходил последно 2000 година в Чернобил и там фона беше още, все още беше няколко пъти повече висок навсякъде. Под нормалния пък. 76-та година мога да се представя какво е. 1992 година стана пак една голяма авария на втори блок, се запали покрива на турбинна зала и под въпрос беше пак е, да се изправи управлението и на втори реактор. Слава Богу, че пожарникарите успяха да загасят. Те затова не можаха да го пуснат втори блок по-нататък, понеже и все още се спомня турбинна зала, цялата черна, всажда от този дим покривите са с асфалтово поле покрити Нали? Като се запали, вътре масла, водород, високо напрежение. И по тази причина спряха и първи блок, но продължиха трети блок, нали, много време да го да работи. Като работех в Виена, имах а, шанса да в нашия институт беше дълго време работи един много интересен човек, който руснак, който е бил в инженерните войски на Русия и по време на Чернова се постави задача да разработят а, каквото могат, нали, защитни роботизирани средства, за да може да се а, влиза около повредения реактор. И те какво да не взели ще си под транспортори, танкови, нали, махнали всичко, което може. И с това вече ще се прави нали, там традиционно разузнаване, ще се влизаме вътре. А, той става шеф на предприятие, едно от предприятията, те са няколко предприятия, за строежи на, на как се казваше това, обивката, саркофага, и за разчистване. Такива неща ми е разказвал. А, викат от цялата страна, командироват поделения от войници, нали? докарват и там и трябва да извършат, примерно, оказват, бягаш там на 50 метра, вземаш това от земята, бягаш обратно, хвърляш го в там, където е разрушение реакт. Нали, защото от взрива около две трети от реактора се разпръсква до, до, до няколко километра, даже са на момчета от, от графит и от, от касетите, от определящи елементи, от каналите, нали, и нататък. Всичко това е адски радиоактивно. А, и <clears throat> те наречените ликвидатори. Основно са били войници. Аз си спомням как обясняваше един инструктаж, който нали, военният началник инструктира войниците, нали, че а, тези, а, които са по-слаби, имат по-голям шанс против радиацията, <laughs> защото през по-дебелите радиацията ще заседне в тях, а през по-тънките ще премине <laughs> последствия абсолютно нали, варварски а, е, такива условия и не случайно. Значи те са до 600 хиляди души, ликвидаторите наречени са били там. Сега, варварски метод, но общо взето майче единствения да се справят с такава ситуация по това време и за, за порядките на това време съвсем логично. Нали? Отиват там, пускат ги да направят една работа, погълват някаква доза, маш обратно. Въпросът е, че нито са знали точно това, нито предпазни мерки, защото основното не е дозата отвън, която се получиш. Основното е това, което ще погълнеш, дишайки, бягайки там. Или, нали? понеже тогава е единствената има горе така разпространени неща, партиогаз. кой ще бяга с противогаз? Нали? Това не никой не е държал, никой не е искал. Те танкови и бронетранспортьори, които са ги направили, за нула време за да строя, защото целият двигател става радиоактивен, въздушният филтър става радиоактивен, ауспъпната система е радиоактивна, отвътре всичко е радиоактивно и вътре става толкова радиоактивно, че Просто няма никакъв смисъл от кое да се защитаваш. Отвътре, от вътрешната радиация или от външната. Е, такива парадокси. За тогавашната техника всички роботи, които са направили, електронните в условията на силна радиация отказва. Цялощето също в Фукушима, първи епохи е пълен с, с роботчета, които по-голямата част от тях електрониката им излязла от строя, а някои са с забутали в отломките, така че не могат, няма как да бъдат извадени там. И с саркофага нали, решават някои проблеми, но много, много неща тогава поради незнание са правени безсмислено. Например, хвърлянето на олово и на е, борна киселина над е, реакторите е напълно безсмислено, само са облъчили ръците и пилотите. Една от е, безсмислените задачи и работи гледате снимки от филма от това време, ще видите там едни миньори, които под земята купаят нещо, правят. Нали. А, понеже е близко централата, не Пърнач беше, не, тая река, а тя отива към много до хранилище. И има големи страхове, че ако радиацията тръгне от земята, с подвезените води, достигне до това не паразитара на хранилище, и стане голяма паразия. И затова решават да направят една подземна стена преградна между централата и реката. Всъщност това нещо няма никаква нужда, защото в земята много бавно се разпространяват радионуклидите, така че нали, за тези години са предвиждали на много малко разстояние от земята. А последствията какви са? Последствията са, като се направи тази земя, на тая преградена стена. Водите вече няма как се движат, подземните води. започва да се дига нивото на самата площадка на подземните води. И един от най-големите проблеми стана, че в подземието на централата събираха там няколко хиляди кубически метра силно радиоактивна вода, която се наложи да изпълнят, да правят инсталации за чистване, непрекъсната борба с подземното нагордо, сега в много по-голям мащаб също и е на Фукушина. Там там има много, много по-голям обем вода, защото централата на Фукушина е разположена на брега на океана, а навътре влизат, нали, то още планини, навътре са хълмове. От хълмовите ще тича една подземна вода, подземна река буквално към централата и през разрушените вече стени на, и основи на не разрушени, но пукнатини, кажем, нали, навлиза отдолу в най-низки части, смества с радиотивните води и тя се замърсява и тая в подземните части има на 60 000 кубически метра много силно замърсена радиотивна вода. Та тия, тия, тия неща е, ти каза 200 е, милиарда, аз съм срещал по-големи оценки, аз срещал 300 милиарда но, нали, оценки. А имайте предвид, че това са оценки горе-долу до разпадането на Съветския съюз. А иначе сега Белорусия, например, мисля, че продължава да отделят около една десета от бюджета на страната за възстановителни работи възстановителни работи е в такъв смисъл обработка на, на почви, нали, почистване на гори и други неща. Така значи, че това е, е освен, освен е, радиологичните последствия, които се изразяват това, че много хора естествено са разболяли, някои тя тях фатално. Някои, значи много хора също от психическите проблеми, които изпитват нали, в такава установка, развиват други болести. Това става един феномен след Чернобил, нали, прословут радиофобия, нали, която много хора се присниват, нали, радиофобия. Да, ама тя води до реални последствия голямо последствие. Значи, това нервно напрежение и този стрес, и той, знаете, че стреса води до заболяване. Не сега, вече не е никаква тайна. Да, и самото изселване на големи маса. хора. Говорим пък изселването, нали, тези, които са съдени, които са загубили живота, защото, примерно, това гръче, прикът ядрено гръче, той е било направено нещо като да бъде нали, показно за Съветския съюз. Верно е, много време направено. Нали, С там много прилични е, блокчета, детски градини, площадки, детски паркови на реката, нали, за условията на, на, на Съюза по това време, идеално място за живеене. И оттам да изхвърлят, нали, да махнат големи последствия. Ето, аз. Гера, точно като имам филмче за подвятност, че много добре